ハグミハグミハグもももももいないいもえわええっとたこ焼きな先輩チーあビフェイスうんえなんで呼んでくれたのえー、ちょっとなんかスペシャルな that Watanabe why she's so fluffy and cute.